在这次更新之中，我要给大家分享的是地球的扬升过程。事件开始之后，地球的扬升进程就会正式展开。光明势力会用漩涡科技来移除帷幕。那个时候，地球周围的能量场将会变成图片中的这个样子。事件之后，所有盘踞在地表城市的电浆蜘蛛也会全部的消失。如果我们从高空鸟看， 会发现，地表有许多外观很像蜘蛛的城市，这种事情绝非巧合。奇美拉用来铆定控制网格的金属蜘蛛雕像也会被全数摘除。现在在地表世界一共有十二座金属蜘蛛雕像，它们的名字叫做满门，也就是基督教中所提到的财魔。现在。 我可以把奇美拉的真实身份公开的分享给大家。他们是一群转世成人形的昆虫存有，隶属于蛛形纲。他们的异常程度，甚至比龙形种族，也就是转世成人形的龙人和爬虫人还要严重的多。耶稣会、罗斯柴尔德、超级资本主义在中国构筑的控制网格将会快速瓦解。 亚洲国家将会开始发扬源自右叔的正面蓝龙道家文化，东方阿加森网络的活动也会让正面道家的文化全速拓展它的光网格。现在地表世界正在研发很多抵抗运动已知的科技，而这些科技的问世将会减轻我们人类的生活负担。比如说，其中一个发明是手持式的 3D 皮肤打印机。 这台机器的重量不超过一公斤，而且可以在两分钟内利用生物墨水，也就是蛋白质修复深层受损的皮肤。另一个发明，则是可以将冷冻干燥原料在三十秒内还原成各种食物的食品加工机。与此同时，在西方，白色贵族们则开始复兴亚特兰蒂斯的神秘学校。 有关多维度宇宙的正统秘法知识，则会正式的对外公开。人类也会开始理解神圣本源的十三道光，以及绝对和主要异常之间的动态互动。人们也会开始学习灵性的启蒙。时至今日，关于灵性启蒙的知识仍然以受到曲解的形式而存在着。这里呢？ 也有一个需要详细解说的概念，四阶启蒙则意味着成功清除体内垂直的植入物。垂直主要植入物是一个持续旋转的电浆黑洞，这个黑洞会阻断我是林在和个人人格之间的连接。一旦清除了这个植入物，我是林在的电子火花就会吸收。 所有因果体、心智体、星光体、以太体、电浆体和肉体的所有物质，我是临在。接着就可以使用光体的形式出现在时空连续体之中。光体的具体概念，则是红光身所组成的双重脑场的全息投影。获得阿罗汉果位的阳生存有心中没有一丝的杂念，还有苦难。 他们的意识当中充满了真、善、美。如果大家想在事件之前用最快的速度推进自己的阳生修行，练习宇宙眼镜蛇呼吸法，则是其中一种方法。连接我是林在，也是个人阳生修行过程当中非常重要的一个方面。我们也要去连接阳生存有，以及大自然。 事件乃至第一次接触之后，觉醒的光之工作者和光战士们，则会以灵魂家族的方式，一同在光之社区内生活。这些灵魂家族则会以团体的方式进行集体的点化，还有扬升修行。他们的扬升修行会在第一波集体扬升潮中宣告完成。那个时候。 他们会被传送到银河联盟的母舰上。这些已经成功完成扬升的光之工作者和光战士，会有一大部分以扬生存有的身份返回到地表社会。他们接着会使用相同的方式，在地表社会准备第二波的集体扬升浪潮。当地表民众在第二波扬升浪潮当中完成扬升之后，他们也会以同样的方式。 返回地表世界，然后帮助筹备第三波集体扬升。一旦地表社会完成三波集体扬升，地球的扬升工作也就大功告成了。所有出于自身的意愿，并且决定扬升的光之工作者们，也就是星际种子，都会在三波集体扬升潮的时候达成扬升。这三波集体扬升潮之间。 都会间隔几年的时间，有极少数地球出身的本土人类也会达成阳生。扬生的过程，在某些圈子当中呢，也被称作背题的状态。在这里，也给大家推荐一本市面上非常罕见的可靠通灵书籍。这本书当中详实的描述了地球的扬生过程，它的名字叫做《水晶阶梯》。 养生指南。